Solo veo como vuelve mi Ven inside de mí, ser un buen oriental Al me cambiar de chip, No de ese FBI Viste, no te mentí A veces sale mal, te van a cagar Jugada de manual Bro, gusta lo legal Si cae, caerá y te va a aplastar igual Ritmo beso como el cardenal Socio criminal como René leval Mata con una mano para ser más rápido que los humanos me perdido en mí, acepto la entropía y canto como si anduviesen cerca viendo desde arriba El amuleto que perdí lo enganché en tu cortina No te saquen ni a la esquina Yo queriendo papilar pero trajeron golosinas Solo la luz de la cocina Un dos de adrenalina y 200 de pro Y 200 de propina Check this shit. Uh, solo veo como vuelve a mí. inside ser un buen oriental. Al me cambiar de chip desde FBI, viste, no te mentí. A veces sale mal, te van a cagar, jugada manual. Bro, discuta lo legal, Si cae, caerá, ayuda a platar igual. Ritmo beso como el cardenal, socio criminal como con una mano para ser más rápido que el ojo humano Y más es imposible Verte perdido en mí, minimizar el beat yeah. canto como si anduviesen cerca todavía El amuleto que perdí lo enganché en tu cortina Quiero curarme de la